de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus actos con alabanza. alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levántense, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el los lanzará. Como se derrite la casera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría cantar a Dios, cantar salmo a su nombre, exaltar a Calvar sobre los cielos. Jamás es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exalta, tú la reanimaste. Lo que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, ha provisto al pobre. El Señor daba palabras, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron, huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa rebatían los todos. Bien que fuiste echado entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiera renovado en el monte de Samuel. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes tan alto, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad Tomase dones para los hombres y para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, haz que se salvarnos, y de Jehová el Señor que se de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de bastante haré volver, te haré volver de la profundidad del mar. Porque, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de sus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, es mi santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecir a Dios en la congregación, al Señor, vosotros de las de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza Confirma, oh Dios, lo que es de, nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gente armada, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se comparasen en la tierra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. tributo a Dios, Y su poder está en los cielos. vive eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios de Israel él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén. al Señor. Gracias al Señor por esta palabra. Y vamos a esperar por ahí. Allá la de gracias al Señor por la palabra que ha sido leída. Gloria a Dios. Gracias. Poderoso Qué lindo eres. Vive, Qué lindo eres. Rey de reyes, de Dios para siempre. Vive Dios, Dios. de Jesus. Thank you. to you, but just say the word and my servant will be healed. Amen. Stephanie? les dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Amén. Señor, qué lindo Jehová. Tanto. Muchas Vive Dios, santo. 23:28. My faith and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Bridgie? God we trust. Amen. Ashley? gozo hicieron nosotros, solicito amar Él más que Amén, gloria a Dios. Tanto. Isaiah chapter 57, verse 19. Creating in the praising of their lips, peace, peace to, their, to those who are far and those who are near, said the Lord. says the Lord, and I will heal them. Amen. Indeed. Jeremías 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén. Amén vive Dios, santo. Vive Dios, santo. Amén. Nunca ya lo siente. ¿Por que Verso 4 al 7. Amén. Separado en el gloria del Padre, Hijo del Espíritu Santo. Amén. But Abel brought the fastest parts of some of the land from his flock. They were the male animals that were born first to their mothers. The Lord was pleased with Abel and his offering, but he wasn't pleased with his with Cain and his offering. So Cain became very angry. His face was sad. Then the Lord said to Cain, Why are you angry? Why are you looking so sad? Do what is right, then you will be accepted. If you don't do what is right, sin is waiting at your door to grab you. It longs to have you in make you over. Amen. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de las más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se, enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si, lo, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, así será su deseo y tú te ensoñarás de él. Voy a pedir que la congregación me, me lleve la oración. next message is choices. El tema de esta noche es decisiones. Decisiones. Decisiones. So in Genesis chapter 4, verse 4 to 7, versículos de Génesis capítulo 4, versos 4 en adelante. Learn how Abel and Cain brought, an offering to the Lord. Aprendimos como Abel y su hermano Caín trajeron ofrendas a, Dios. But we also know that the Lord was pleased with Abel. Y sabemos que eh, Dios estaba agradando de la ofrenda de Abel. Pero no estaba agra agra agradecido de la ofrenda que en Caín le dio. And Cain became very angry. Y pues eh, Caín se enojó. So these are choices that some, some, of us, some people make. Estas son decisiones que muchas personas hacen. We become angry with one another. Se enojan el uno al otro. And the main verse y el versículo principal is es Genesis chapter 4 verse 7. Es el, el, el enfoque es Génesis capítulo 4 verso 7. Do what is right, then you will be accepted. if you don't do what is right, sin is waiting at your door to grab you. It longs to have you, but you must rule over it. Y si quieres el bien, no serás atendido. Y si no quieres bien, el pecado está estará vuelta. Con todo esto, a ti, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Pero hay que aprender a hacer las decisiones correctas. Even when it's tough. Y a pesar que son duras para hacer a veces. Especially as Especialmente nosotros niños have a difficult time in school under peer pressure. Eh, tenemos a veces eh, dificultad bajo la, la, presión de nuestros amistades. <coughs> ¿Alguien sabe lo que es el peer pressure, presión de amistad? peer pressure peer pressure Guys don't know what it means it means is the influence from members of one's peer group and people who are your age, like your classmates, are called peers. When they when they try to influence you on how to act or to get you to do something, it's called peer pressure. En resumen, la influencia de un compañero de la clase o amistad en que trata de influir algo en, que, en cual tú o la persona, el individuo, se comporta de una forma incorrecta a cabo de la presión, de la presión que le da la influencia. And we should also make choices by thinking how we should act Y tenemos de la forma en que nos comportamos en la escuela. and En la iglesia y en nuestros hogares. make choices that are wise to act of our family members y hacer decisiones correctas frente a nuestros familiares. Y ser, un ejemplo a las personas que no conocen a Jesús. Ah, ah. Pregunto, ¿qué, qué son decisiones? using grand card, card consecutive so you always have a chance to, to play cards on the spin and it's mostly like you have multiple choices from cards but When faced with two or more possibilities. Haciendo decisiones cuando tienes dos o más posibilidades en decidir. Choices can involve probably choosing to hang out maybe with one friend. Teniendo que escoger quizás entre una amistad. And then not hang out with the other person. Y no, y no andar con otra persona Uh, ah, ¿Has ustedes que han tenido que decidir entre amistades? Pues, en cuando dos amistades quieren estar con ustedes, pero tienen que decidir por uno. um, so it's, it's, a, it's a choice, I think. Uh, soccer and I like playing soccer, so I had to choose which team it was. It was very difficult and hard to do it because they were both my best friends. But I chose Dior because she's my best friend, and I feel like I can trust her. Choices can also probably be based on like making a decision if you want to act with good behavior or bad behavior. decisiones entre un comportamiento bueno o un comportamiento malo. Pero sabemos cuál es la decisión más importante que tenemos que hacer en nuestra vida. Um, if you want to give your heart to God or not give your heart to God. Oh your life is either accepting Jesus as your Savior or lose your life and suffer. Aceptando a Jesús como tu Salvador o perder tu vida y sufrir. It's important we think about the choices that we make because we might just make a random decision and then everything might go wrong. Es importante que hacemos decisiones correctas, no hacer decisiones hacia la, a lo loco porque podemos hacer equivocarnos. Because We have to think about our actions. Tenemos que pensar en nuestras acciones. And we have to also make sure that y, as Christians, y asegurarnos que nosotros cristianos have to make, have to think about the actions we might do. Tenemos que pensar en las acciones que tenemos que hacer. We have, we should, we have to watch what we say. Velar lo que decimos lo que hacemos porque Dios nos está velando sabe las acciones que nosotros hacemos. Señor, gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria a Jesús, gracias Padre, gloria a Jehová. So I have a few questions. Tengo unas cuantas preguntas. First question is, is choosing Jesus as your Savior important decision? Yes. If so, please explain. Escogiendo a Jesús es una importante decisión y por favor expliquen. I think it's yes because Jesus always saves me when it like wasn't political views or like And um and he saves um um he saves your life buenas decisiones. we can make good choices by using them wisely and not using them for dumb reasons, and also using them for using them for to help you in sometimes, and also you could use them when you need help, and sometimes they will give you, they will help you life and it will also help you very much because you because you know that you have it inside you and you know that you could do it. So I feel like that's one of mine. great job. Yeah, great job. So what are some what are some choices that we can apply that we can apply to our life? ¿Qué decisiones podemos aplicar en nuestras vidas? <coughs> <coughs> <coughs> walking the right way or walking the wrong way? walking the right way in the light or walking or walking in the wrong way, the darkness. What do you guys think? The right way or the wrong way? The right way. Gloria a Dios, santo. Um, how can you control your decisions? Like, what would you do if you made the wrong decision? ¿Qué harías si haces la decisión equivocada? Think about it and think that it's the right decision to make and think about it because when you're thinking, you know that you're sure about this and you know that you you are committed to this answer that you're thinking in your head, and you don't make the mistakes that you think, and you should do it in your head so you don't do the mistake. and you could also and you could also do it by you could also do it by you could also do it by praying to God or telling God what is the right answer. Sometimes He will help you do it and figure it out. Amen. you aquí parte de ese Ella escogió una porción de el libro de Génesis, la ofrenda de Caín y de Abel. Y como usted eh, puede notar aquí, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Gloria a Jesús, pero Dios no vio, Jehová no vio con agrado esa ofrenda que le trajo. Gloria a Jesús, como muchas veces el Señor no se agrada de la ofrenda que nosotros le damos al Señor. Usted no se ha preguntado alguna vez, ¿qué ofrenda yo te puedo dar, Señor, que tú te agrade, que tú la recibas? Gloria a Dios. ¿Cuál es la ofrenda que yo te puedo brindar y que tú la recibas como un olor grato ante tu presencia? Gloria a Jesús. Aleluya es poco lo que muchas veces le damos al Señor. Gloria a Dios y que Él lo reciba con agrado. Pero en cambio Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, dice, le trajo de lo más gordo. Le trajo de lo más gordo de ella, y, pero Jehová dice, dice aquí, Jehová dio con agrado esa ofrenda que trajo Abel. Gloria a Dios. Porque el Señor espera que cuando nosotros nos levantemos, aunque no lo hacemos muchas veces porque nos envolvemos en cosas, por lo menos que vayamos de rodillas. Y como dice la palabra en Ikea, me parece que, que dice, ¿con qué me presentaré delante de Jehová y alabaré tu nombre? Así que el Señor espera que nosotros nos presentemos con algo que Él lo pueda recibir con agrado, que Él lo reciba. Y que usted piensa, gloria a Dios, que Él se está agradando de lo que usted le está ofreciendo al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y, y podemos ver aquí que en el caso de Caín, por él haberle dado una ofrenda una ofrenda desagradable. Eso me hace recordar a aquellos que iban, en eh, los cambistas, que iban a, a, al buscar animales, pero buscaban de aquellos animales que eran ciegos, que eran cojos, para ofrecérselos a Jehová. ¿Y usted cree que el Señor se iba a agradar de esas ofrendas? ¿Mm? Porque Abel presentó de lo más gordo, lo más lindo que tenía, de aquellas ovejas que él tenía, se las presentó a Jehová, ¿verdad? Y, Jehová las recibió con agrado. Gloria a Dios. Pero estamos cojos delante de la presencia del Señor. No le estamos dando la ofrenda, una ofrenda que al Señor le agrade. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vemos que Dios siempre tiene algo algo. Y en este caso, pues le dijo a, a, a Caín, le dijo, como él era labrador de la tierra, dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Quiere decir que no le iba a dar fruto. No le iba a dar fruto. Dice, errante y extranjero serás en la tierra. Errante. Gloria a Dios. Así que él Jehová lo iba, iba a tratar a, este muchacho como si fuera un errante, un extranjero, una persona que ya no se podía presentar delante de Jehová, delante de Dios, porque la ofrenda que le había dado a él no le había agradado. Gloria a Jesús, aleluya. Y muchas veces nosotros le estamos dando al Señor cosas que no le agradan. Gloria a Dios. Llegamos al templo nos sentamos ahí, por ahí en la esquina, en la primera esquina que encontramos, y venimos nosotros con el propósito de que Él se agrade. Estamos nosotros en, eso de que, Señor, yo te voy a alabar hoy, porque lo único que nosotros le damos al Señor es la alabanza cuando llegamos al templo. Eso es lo único y le estamos dando al Señor algo que Él se agrade, que Él nos reciba ante su presencia, que Él se agrade de nosotros, una alabanza, un cántico, un cántico que usted le dé al Señor que salga desde lo más profundo de su corazón, Él se agrada. No tiene que ser un cantante, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús para que usted, para que el Señor se agrade de un cántico que usted le dé al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo, ¿y qué le dice a usted eso? ¿Ves? Que usted, cuando le está cantando al Señor, siente que el Señor se está agradando. Porque el ambiente cambia. Porque usted siente paz. Porque usted siente gozo. Y usted puede entender que el Señor se está agradando de lo que usted le está ofreciendo. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Y el Señor tiene sus ojos pendientes a su pueblo. Tiene sus ojos puestos sobre su pueblo. Y conoce, dice la Biblia, que Él escudriña el corazón, la mente. Gloria a Jesús de cada uno de nosotros. Y sabe, gloria a Jesús, aleluya, si, si Él Usted se puede dar cuenta muchas veces cuando está cantando, cuando está haciendo, cuando está dando algo al Señor. Y usted ve que en usted hay una diferencia, que el Señor se mueve, que usted siente su presencia, que si viene cargado, usted siente que deja esa carga ahí. Ahí usted puede darse cuenta si verdaderamente eso que usted está haciendo le agrada al Señor. Gloria a Jesús. Lo primero que nos dice la palabra en el Salmo 14, dice, eh, eh, Gloria a Jesús, sacrifica, sacrifica a Jehová alabanza, dice, y paga tus votos al Altísimo. Gloria, hágase esa pregunta en esta noche. Te estará grabando el Señor de lo que yo hago cada vez que vengo al templo. ¿Mm? Me siento ahí en meditación y alabo al Señor con libertad. Le estoy dando lo que, algo que el Señor se agrade. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo, aquí está claro esto que trajo la, eh, eh, niña. Gloria a Jesús. Chaleni. Aquí está claro. Simplemente Jehová no se agradó de la ofrenda que Caín le trajo, pero sí se agradó de la ofrenda que Abel le presentó. Gloria a Jesús. Oremos al Señor para cuando nos presentemos delante de su presencia, cuando estemos ante su presencia, podamos sentir que el Señor se está agradando de lo que usted está apreciando. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Eso lo siente usted porque siente esa libertad cuando comienza a cantar. Gloria a Jesús cuando comienza a alabar. Y como le digo, no tiene que ser un cantante de ópera Gloria a Dios, aleluya. Usted puede, cualquier, cualquier coro, cualquier cántico que le venga a su corazón, que usted sienta, a mí, que, su corazón se regocije en Jehová. Como dijo Ana, mi corazón se regocija en Jehová. Y ella comenzó a alabarlo ahí cuando este cántico de victoria que le hizo a la biblia, ella comenzó a sentir la presencia de Jehová, danzaba con sus panderos ¿No es así? Gloria a Dios, porque Jehová se estaba agradando él Gloria a Dios. Procure que el Señor se agrade de lo que usted le brinda cada día a Él. Gloria a Jesús, de lo que yo le brindo a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Mi alma alaba. Mi alma alaba al Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Santo el Señor, aleluya, gloria a Jesús. Caín se levantó contra su hermano, dice, contra su hermano Abel, y lo mató por celo, por envidia, porque no podía ser como él. Él no podía agradar a Jehová porque había celo. Una persona que tiene celo, envidia dentro de su corazón no puede agradar a nadie, ni a la persona que es más cercana a ella. Gloria a Dios. Porque hay celo, hay resentimiento, hay raíz de amargura. Gloria a Dios, aleluya. Jehová no se agrada de él. Usted no se puede presentar en una condición así, alabar al Señor. si, tiene raíz de amargura, si tiene resentimiento, si tiene odio en su corazón, tiene que venir al altar y presentarse al Señor y pedirle a, Él perdón y arrepentirse. Gloria a Jesús. Para cuando usted coge el micrófono y comience a, alabar al Señor, Él reciba esa alabanza. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Por ahí hay mucha tela para contar. Gloria a Dios, como dice el pastor. Gloria a Dios. Pero lo dejamos aquí y le damos gracias al Señor por estos niños que siempre tienen su su servicio al Señor. Gloria a Jesús. Y como dice la palabra, de la boca de los niños y de los que maman es perfeccionada la alabanza. Eso dice, ¿no? Aprendamos de ello, porque si el Señor se agrada de eso. Cuando esos niños comienzan a levantar sus manos aquí al frente, el Señor se agrada de esa ofrenda que ellos que están presentando al Señor. Gloria a Dios. Como si la primera Gloria a Dios. Él la ve. Se agrada. Gloria a Jesús cada vez que estos niños levantan sus manos y alaban a Jehová. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Ya quisiera ser yo así como Mayita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo el Señor. Y que el Señor se agrade de la, de alabanza que yo le pueda dar. Gloria a Dios. Santo el Señor. Gloria a Dios. el Señor. al Señor. al Señor. Santo Señor, Gloria a Dios. Está bonita esta porción. Lo voy a leer cuando llegue acá. Gloria a Dios. Bendito el Y vamos a estar en pie. Y vamos a despedirnos y le damos gracias al Señor. Bueno, María, ya todo está mañana. Pero prepárense que, que, que viene tormenta. Viene tormenta por ahí. Gloria a Dios. Alabamos el nombre de Jesús. Gloria a Dios, santo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Alabamos el nombre de Jesús. Todo está bien, ya hablamos contigo. Lo que van a, lo que van a ir, que hablen conmigo. ¿Usted quiere que la recoge también? No, yo, yo llevo no, no, está bien, está bien, que después hay tres horas que hago en casa. Gloria a Dios. No, no, no, es broma, es broma. Ojalá todos fueran como María, ojalá todos fueran esa calma que tiene, esa calma. Señor, bendícelo. Gloria a Dios. y a la una, ahí está, Ahí está, Gloria a Dios. Aleluya. Gloria Santo, santo es Señor. Aleluya. Bendito es Jehová. Nos despedimos y vamos a la casa contentos. Gloria a Jesús. Yo me voy contento, Llegué media tribulada por ahí, pero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, cuando más difícil es la situación, eso ya lo he aprendido, cuando más difícil es la situación, ahí es que yo tengo que llegar a la, iglesia. A ver si el Señor hace algo conmigo. Gloria a Dios. Hermana y nos despide en oración. Gloria a Dios. Santo, gracias Señor. Amén. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. El pueblo de Dios dice, amén. amén.